Estamos aquí en el estadio Julián Javier en reportando para los osobrosos. Estamos aquí preguntándole a los fanáticos si el estadio está preparado para la Serie del Caribe, San Francisco de Macorís. ¿Qué opinan los, vamos a ver qué opinan los fanáticos. ¿Qué opinan? Señores, le estamos preguntando aquí a la gente, ¿usted cree que San Francisco está preparado para la Serie del Caribe, este estadio para la Serie del Caribe? Claro que sí, es para acá que viene la corona, y Dios quiere. Los gigantes estamos duros nosotros, con nosotros no puede nadie, estamos a esta gama. ¿Van para la Serie del Caribe los gigantes? Claro que sí, es para allá que vamos, que metan fuerza. Están adelante, adelante. Adelante, adelante. Estamos más adelante que el presidente. ¿Y tú, y tú? ¿Tú crees que este estadio está preparado para la Serie de Caribe? Oh, pero que esa gente tiene todos los pagos, esa gente están a todos, esa gente no andan en sentimiento. Pues tú no estás viendo cómo que va la vaina. La vaina está durísima. eh. mira los gigantes, cuánto, cuánto tienen. Eh. Esa gente tan así calados esa gente que la levanta, eh. Me imagino que compran más de los gigantes que, Claro, pero mira, enfócame aquí, mira, que no cotorra, mira, mira, enfócala, ven. Mira, mira la que mira. ¿Cuánto sale en la gorrita? no, esa del Lisa yo la tengo cómoda, esa yo se la pongo a 100 pesos, estaban a 400, pero ahora se la pongo a 100. Tú le llegas, pero los gigantes no quedan una, ya mira, se fueron todas. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, mi gente. es 100 pesos, y eso esos 3,5 y 400. El gigante, el Cibao da 400, medio por una hora No baja de ahí. Es ahí, tipo que estamos, es a ganar. No, Buto, gigante campeón, vamos allá. ¿Usted cree que el estadio de nosotros está preparado para la Serie del Caribe? Claro que sí. ¿Se necesita una serie de Caribe aquí en San Francisco? Se puede, se puede, está preparado, aquí el lugar está acogedor, se puede, claro que sí. ¿Usted cree que los gigantes van para la serie de Caribe este año? Claro que sí, los gigantes número uno, tienen la herramienta y tienen los peloteros preparados y necesarios para que puedan dar en e-, e-, el momento necesario. El estadio está preparado para la Serie del Caribe. ¿Tú crees que San Francisco está preparado para recibir una Serie de del Caribe? no, para llegar ese para play de nuevo, como cuando ganamos el primer campeonato aquí sabe que tengamos lo mejor alineación ahora mismo de Itocao aquí en el bateo. Pero ahora, Hans Alberto, ¿qué pasó? No dio hit, pero lo da cuando vuelva. Los gigantes campeones este año. No hay un equipo ahora mismo que tenga la defensiva que tienen los gigantes de es Lo que hermanito. Oye, ¿tú crees que el estadio esté preparado para jugar Serie de Caribe aquí? Claro, hermano mío, claro. San Francisco está preparado, se merece eh, una Serie de Caribe aquí. Claro. Los gigantes campeón. Licey, Licey, hermano mío. ¿Cómo así, verdad? La dañaste. Soy liceísta, soy liceíta, soy liceísta. Pregúntale a él. <laughs> Y es verdad, ¿y cómo usted tiene? ¿Usted es liceísta también? Claro, manito, claro. La... Oye, el Licey fue viejo, venimos de Santo Domingo para acá, por el Licey. No, Bulto, <laughs> Tomás, ¿tú crees que el estadio está preparado, San Francisco, para una Serie de Caribe? Aún no, pero deberían prepararlo para la Serie del Caribe. ¿Por qué aún no? Le faltan más condiciones. En mm. la grada, en eso, más arreglo. Bueno, ¿tú crees que no está tan amplio para jugar una serie de Caribe? Todavía no. Pero considero si, si invierten, vamos a tener serie de Caribe aquí. gracias. Si ganan, gracias. La Serie del Caribe, ¿tú crees que está preparado el estadio para jugar Serie de Caribe aquí? Pues claro que sí. La Serie del Caribe y la final es gigante. Y, la gente dice, ¡Oh, nosotros no! ¡Oh, nosotros no! ¿Por qué? allá. ¿Ustedes creen que este estadio esté preparado para la Serie del Caribe? dígame usted? Hay que ganar primero. Pero no, no, si está preparado aquí para jugar en San Francisco, en, algún, en alguna ocasión reciente, la Serie del Caribe. Puede ser que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Los gigantes campeones. Hay que ganar primero. Mido, ¿usted cree que la serie, eh, el estadio está preparado para la Serie del Caribe? Claro que sí. Claro que estamos listos para tener un evento de la calidad de la serie del Caribe. ¿Gigantes? No, yo no soy de los gigantes. <laughs> Gracias. ¿Ustedes creen que el estadio está preparado para la serie del Caribe? Aquí? Es que como que estamos ganados. No, no, para la serie del Caribe, para que vengan la serie del Caribe aquí, no importa quién gane. Ah, sí, sí, sí, sí. Preparado. Claro, este estadio de calidad. Es uno de los mejores. Gracias. Caribe, el estadio está preparado para la serie del Caribe. Bueno, no sé, pero creo que sí. El, play está bueno para hacer el Caribe aquí. Aquí va a ser el Caribe más corriente, aquí, gigante, siempre. Está ah, bueno el play. Está para la Serie del Caribe. Aquella, aquella, aquella. Ah, tú te me pareces a alguien, tú te pareces al Wii Wii de la Vega, ¿verdad? Contigo. <laughs> ¿Qué es lo que, qué es lo que? Oye. ¿El estadio está preparado para la Serie del Caribe? Claro que sí, ah. claro que sí. Tienes que venir a jugarlo aquí eso, todo el equipo. ¿Sabe? Aquí tiene que venir Tengamos solo los liceístas. Es para la capital que tienen que ir a jugar, es para la capital. Un liceísta que ha jugado. Cuatro giganticas por nosotros. Gracias, gracias. No venga usted, después nos meten presos en menores. ¿El estadio está preparado para la Serie del Caribe? Claro que sí, este es uno de los mejores estadios que hay en el Cibao. Me encantaría que sea aquí. Sea aquí por primera vez, ¿verdad? Claro que sí, hasta con el Licey. Me gustaría con el Licey, para explotarlo. Gracias. La Serie del Caribe, está eh, el, estadio está preparado para la Serie del Caribe. No, no, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. No, está, no está. ¿El estadio está preparado para la Serie del Caribe? Sí, está preparado. ¿Hace falta? Claro que sí. ¿El estadio está preparado para la Serie del Caribe? Este es uno de los mejores terrenos que hay aquí. ¿Verdad? El, mejor terreno que hay. ¿Hace falta? Claro, que se venga aquí la, Serie del Caribe. Gracias. La Serie del Caribe, la Serie del Caribe, ¿la vamos a jugar aquí o dos? no estamos preparados para una serie del Caribe en nuestra ciudad. Porque ustedes saben que vienen personas del mundo entero a disfrutar de gran evento. Pero para el próximo año sí esperemos que estamos ready para la serie del Caribe. Un saludo, un saludo a mi mamá, Maigara. Esta ya la más dura. No, no, no, no se puede jugar aquí preparado para una serie del Caribe todavía. Hay que para el próximo año. No, aquí no se puede jugar. Este terreno no está preparado para la serie del Caribe. Para el próximo año. Para el próximo año. Dale ahí entonces, los chicos Telenor andan aquí. <laughs> Señores, eso fue la opinión de los, de los fanáticos, si se puede jugar la Serie del Caribe. Mucha gente opinó que sí, otro que no. Seguimos aquí en Yelizario reportando para los osobrosos. Vamos allá.